Då har vi vaknat upp här. Jag sitter och käkar Coco Puffs i en mugg. Jag vet inte vad planerna är idag. Det får vi se. tja vloggen! Idag så ska vi smaka olika glasser. Mm. Och jag är sugen på jordgubb. Okej, okay, det var allt för mig. Mm. Hej då vloggen! Skurra! Skurra! <laughs> Val i april. Är det någon specialsmak eller är det originalet? Jag tror att det är originalet. God morgon. Välkommen till en ny dag här i Tauranga. Idag så lämnar vi tyvärr Tauranga. Jag sitter här och trycker i mig en massa mackor och flingor och sånt där så får vi se vart vår nya destination blir. Kevin har lämnat oss. Han drog sju på morgonen med buss tillbaka till Auckland för att jobba imorgon. Men vi är fortfarande ute på äventyr. Ja, ni får helt enkelt se vad, vad vi håller på med, vad vi gör för någonting. Skönt att ni fortfarande är här i alla fall. och lilla hål. Då. Ja. Då är vi tillbaka i Taupo då. För andra gången. Den här gången för Simons skull. Vi ska vara här en dag och leka och ha lite kul. Det är i stort sett det man gör. Så planen idag tänkte vara nattklubb tydligen. Jag vet inte vad som hände, men vi får se. Jag vet inte vad jag håller på med heller. Det är så här. Anors. Ah, Hallå. Åh, oh, här kom några till. Jag är inte själv här va? Jag kanske kan möta upp boysen igen och så ser vi. Oh, då var vi tillbaka en gång till i Taupo som jag redan sagt. Jag vet inte, vi kommer kanske inte se någonting nytt. Vi kommer inte klättra i berget åtta timmar igen. Vi är här för att Simon ska få sitta på. Ursäkta, ah, jag har verkligen mer att säga. Jag kommer in i rummet nu då. Ja, det är Andreas va? Ja. Jag måste på toa. Kör på. Nu är det inte fett på linsen. Hur många av oss har bränt oss? Tre av tre. Tre, <laughs> tre av tre möjliga har bränt sig. Du kanske blir brun när du kommer hem ändå. Jävla ett bomblogg. Ja, fan i min. Var du med vi var med i vloggen när det getingen. Oh. Den där vill du Ja. Mycket pengar har spenderats den senaste veckan. Det skyller vi Simon på. Nu sitter vi på Rogue Bore och dricker cider och öl. Vi Kör tänga kanske? Jag är bara vinden så det är inte påverkar vet du. Simon. G. Nu ska vi ut dit och dit och ta några glas och dansa lite. Men jag orkar inte ta med dyrbara saker dit, fy fan. Så ja, in med My Story-grejen. Sexy and I know it. Ja, idag mår man som man rättare sagt förtjänar. Äh, så var ute till fyra typ, eller tre. Jag kommer fan inte ihåg, men kom hem levande i alla fall. Det var kul ute igår. Vi träffade en tjej som heter Michelle som vi träffade i Auckland. Det var lite reunion time. Skönt folk, Träffade ett gäng svenska tjejer som kom med en sån här turistbuss, jag vet inte vad man ska kalla det. De var sköna. Vet fan, den klubben vi var först fick för sig att spela massa svensk musik. Eh, och inte bara ABBA och Avicii utan svenska låtar. Det var fan det var sjukt. Nej, eh, jag mår som en trasa. Tar upp kameran när jag kanske lever lite mer. Vilken inlevelse. Zutt. Zutt? Zutt. Då är vi tillbaka igen då. Ja. Där vi firar jul. Och där GoPron gick sönder. Ja, det var den kameran det. Dog på julafton så det var ju så god jul till mig. Ja, god jul på ditt konto. Ja, det var en riktigt god jul på mitt konto ska jag säga det. Det är kokande hett. Svinvarmt. Jag är sugen på att svalka mig. jag känner mig överhettad. Nu ska vi bada för fan. Man åker en sån där Statusuppdatering. Det är varmt. Ja, då är vi tillbaka där vi en gång firade julafton. Ja, en månad senare är vi här igen. Ja, Simon, hur har du det där borta? Hur har du borta i kylan? Det är 50-50. Jag vill, jag vill bada ännu mer under vatten. Nu har vi badat klart. Och nu ska vi äta. För vi är hungriga. Har du haft kul Simon? Vad blir det för käk då? Någonstans vid vattnet. Låter fantastiskt. På kärt återseende. Ja, vi vill bara säga att eh, McDonalds Taupo leder i kreativitet. Fem av fem möjliga. Ett flygplan. Ronalds flygplan. Ronald. Ja, det var ju så här det gick till va. Ronald McDonald på 1800-talet. Han hittade ju Nya Zeeland. Och det första han såg, det var en McDonalds va? Alltså. Så han kom hit och startade allting. Sann historia, jag ljuger inte. Ni vet att jag inte ljuger. Var ska vi käka någonstans? Du vet inte. <laughs> Ska man ha den här franchisen då då? Vi ska pröva lite rumpstek. Oh. Which weather? Uh, single scoop of grape. And kom and uh, no, Nog you. fijn. off from. Då har vi köpt en jävla glass va? Går in the det. Varför jag skruv för? Så det var för att jag ville käka med en hand. Två händer upp. Fan var det svårt att gå över vägen. Jävlar. <laughs> Kollar du fortfarande på fel håll? Ja, hela tiden. Det är standard sedan länge. Att man tar en sån där raggabajsare innan man flyger vidare till nästa stad. Finns inget annat sätt att göra på. Oh, vad gott. Smaka kaffe. Tillbaka in i bilen taggar lite timmar ehm, för att börja ta oss till New Play Mount. Vi ska mellanlanda först. Because brist of boende. Typ det. Vi åker bil lite. Det blir kul. Nu vet ni hur det går till. Så behöver jag inte visa er. Ta väl direkt till den nya staden. Ja. Välkomna till den här staden.